قصيدة رفيق رحلتي للشاعرة دكتورة أمل العربي تجدد السفر مرة أخرى تجدد السفر مرة أخرى ووضعت ملابسي في حقائبي تجدد السفر مرة أخرى ووضعت ملابسي في حقائبي وحملت شوقي معي صديقي وحملت شوقي معي صديقي في الطريق إلى رحلتي في الطريق إلى رحلتي معي حبي وحنين إليك يملأ قلبي وعلى محطة القطار أنتظرك أن تأتي في الطريق إلى رحلتي معي حبي وحنين إليك يملأ قلبي وعلى محطة القطار أنتظرتك أن تأتي ولكن مرت الساعات ولكن مرت الساعات تقتل الساعات والدقائق تعصف بالثواني دون أن تأتي ولكن مرت الساعات تقتل الساعات والدقائق تعصف بالثواني دون أن تأتي انتظرت أن أسمع من انتظرت أن أسمع كلمة حب وعطف منك في رحلتي انتظرت أن أسمع كلمة حب وعطف منك في رحلتي ولكن أنت نسيت الطريق ولكن أنت نسيت الطريق وحدثتني حقائبي هيا احمليني وحدثتني حقائبي هيا احمليني واركبي قطار السفر لك حان وقت الرحيل وحدثتني حقائبي هيا احمليني واركبي قطار السفر لك حان وقت الرحيل فلا تنتظري منه القدوم فلا تنتظري منه القدوم فلقد نسي الميعاد ونسي ان هناك انسان يحمل له الاحساس وها انا امضي في رحلتي دون دليل وها أنا أمضي في رحلتي دون دليل وأبحث وأسأل عن إنسان فقد ضاع مني الطريق فلقد ضاع مني الطريق وتعثرت خطواتي في انتظار الرفيق فقد فلقد ضاع مني الطريق وتعثرت خطواتي في انتظار الرفيق وصعدت قطار الرحيل وصعدت قطار الرحيل ومعي حقائبي وصعدت قطار الرحيل ومعي حقائبي وصعدت قطار الرحيل ومعي حقائبي وبحثت في كل الوجوه عن الحبيب بحثت في كل الوجوه عن الحبيب وجلست وحدي أنظر أمامي وجلست وحدي أنظر, أنظر أمامي فلم أجد إلا حقائبي تشاركني الرحيل فلم أجد إلا حقائبي تشاركني الرحيل تنظر إلي وأنظر إليها تنظر إلي وأنظر إليها أضحك تضحك أبكي تصرخ وأخيرا وصل قطار رحلتي إلى آخر الطريق وأخيرا وصل قطار رحلتي إلى آخر الطريق وأخيرا وصل قطار رحلتي إلى آخر الطريق حملت في يدي معطفي وحقائبي ونزلت أرت... ونزلت أرتقب الرفيق حملت في يدي معطفي وحقائبي ونزلت أرتقب الرفيق ولكن لقد وصلنا النهاية ولكن لقد وصلنا لنهاية الطريق دون أن يصل الطريق حملت في يدي حق... معطفي وحقائبي ونزلت أرتقب الرفيق ولكن لقد وصلنا لنهاية الطريق دون أن يصل الدليل مع تحيات دكتورة أمل العربي